又，这是一朵笑花儿。今天要讲一个笑话给你听。喜欢我的话，记得订阅我哦。大吉捡到一个神灯，把精灵呼叫出来，说：“我想变成一个大帅哥。”精灵说：“你的愿望实现了。”大吉说：“我根本没有变啊。”于是精灵说。 我把世界的审美观改变了。